Well, that was uh, Andy fait Martinique, la coupe, tu vas arriver, tu vas pas tarder à Ok, alors comment allez-vous Ça va. Et vous, vous êtes euh, euh fanatique euh, autour de euh, Martinique non, pas du tout. Ah bon Et euh, vous ne cherchez pas à savoir si c'est du va du produit, si c'est du oil, des difficultés, de la course Non, pas vraiment. Je regarde euh, dans le ressenti, mais c'est tout. Pas plus. Vous n'avez pas de, de, de parents, euh, proches qui pratiquent le sport Non. ai C'est vraiment dommage. Vous voulez l'adminer un petit peu, d'essayer de parler du sport aussi en Martinique Si, c'est sûr, mais euh, le Est-ce que vous êtes Normalement, oui, mais avec la Covid et tout, j'ai dû arrêter certaines de mes activités. Donc, euh, là, pour le coup, ce sera pas le cas cette année. Ok. Donc, eh ben, mais, en gros, merci beaucoup. Et puis, euh, c'est ça pour la prochaine. Ok, pas de problème. À l'année prochaine.